She's not just my friend, okay? She's my best friend. She a real bad bitch, got her own money. She don't need no nigga on the dance floor. She had two, three drinks and she's twerking. Go out and come back in. That's my best friend. She a real bad bitch, got her own car. She don't need no Muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo porque que sale de GT3 Esto es pienso hacer una serie de juegazos Así que disfrutemos la intro del comienzo, el comienzo que dio la vida a GTA, GTA 3 en 3D. Un disparo criminal realizado por su novia y cómplice. El tribunal con no sé qué cosa anónimo encuentra culpable, al ladrón, eh, eh, etc. <laughs> okay Liberty City is in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarters databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. your dickhead. It's no problem to kill you. You're gonna be sorry. Es aquí donde comenzamos nuestra aventura con nuestro amigo Cloudstein. Vale, ¿quieres que maneje, no? A ah, huevo. Yo soy el chofer de confianza. Por cierto, estoy jugando este GTA 3 en la Play 2 Este no se me da el toque de manejar. El único problema de estos juegos es, bueno, que son de los viejitos que no tienen radar. Bueno, sí tienen radar, pero no el radar de este que dice, perdón. Así que pues, hay que apañarse lo que era, En ese tiempo, ese era un juegazo. Bueno, lo sigue siendo, pero por eso que sacaron la, la Definitive Edition. Que no se sabe qué hacer. Y shit, vamos, ahí, ahí. ¿Qué pasa. Ahí. Listo. This is the place right here. Let's get off the street and find a change of clothes. Ajá. Ah, vale, para cambiar la ropa. Bueno, esta es una misión puedes guardar tu partida aquí, eso era otra sea, el, el garaje sirve. Ok, es como el de San Andreas, pero ¿Cuál viejito? Vale, me sirve. Y tengo. Ok. Uy. Es el club de Luigi. Ah. El City Club. Wow Wait here, man, while I go in and talk to Luigi. Eightball's got some business upstairs. Well, maybe you could do me a favor. One of my girls needs a ride, so grab a car and pick up Misty from the clinic, then bring her back here. Remember, no one messes with my girls. So keep your hands on the wheel. If you don't mess this up, maybe there'll be more work for you. Now get vale. out of here. Así que seremos el nuevo matón de la de ocho balas. Ocho bolas. Ok, ok. Pues vamos con mi carrito. Hola Poli, soy nuevo en la ciudad, no quiero cometer ni... bueno, de que se lo estoy cometiendo, estoy cometiendo, pero no quiero poner este cosas Cuantas Hola Misty, súbete, súbete, súbete. Ah, vale, vale. Ok. Hostia, Poli. Ese Poli salió de la nada, ¿eh? Otra vez. Vale, misión, vale, 1500 así. Así de la nada, solo era ir y venir. Ok. Ah, tengo otra. Ok. No, no, no. Más misiones. A ver, un poco de dinero extra por lo que no podemos Ok. No pegues a mi zorra. Luigi said to, to give you this, so here, here, take it. go and introduce a bat to his face, then take his car, respray it. I want compensation. Es hora de oh. hacer el trabajo de Chico Malo. Sí, sí, sí, sí, sí. Ah, espera, espera, espera, espera. Listo. Es hora de hacer el trabajo. Hostia, ese carro está guapo. A ver, me dura el carro del primer nivel, o sea, del escape. ¿A cuánto me dura? Oh, oh, lo bronco mucho. Maniobras evasivas, listo. Vale, muchacho, pues, pues aquí. Hostia. ¿Para qué hablo de durar si sé que no me va a durar? de tu auto. mi auto, Sí, sí, sí, o mío. Está guapo, eh. Está guapo este juego. O sea, este juego está muy infravalorado por, por mí, porque pensaba que era se era una caca. Pero, está bueno. O sea, no es el yo lo que yo me esperaba, pero, pero sí, o sea, está bueno. Vale, y este está aquí, porque aquí está, en el Liberty Stories, aquí estaba. Vale. Pero lo que me estoy dando cuenta que también que en el Liberty City estaba aquí como una cosa, un pasaje, aquí, en este lado de la izquierda, un pasaje hizo pero ahora no está. Como que lo añadieron en el siguiente juego. Uy. Lo añadieron en el siguiente juego. El Luigi es un loquillo, вот это Siguiente ¿Cuánto llevamos? ¿10 minutos? Joder. Va a ser millonario. Okay. I used to be up to no good, no good. Hey, now I got all of these shows booked, shows booked. Okay, now I'm the man in my whole hood whole hood. Damn, ayy! think I'm doing pretty well. Think I'm doing pretty well, pretty well. I used to be up to no good, no good.